решили подобустроить чердак, позатыкать эти дырки. Будет вообще космически, бомбически. А как-то сейчас придумаем. Благо сена оказалось на соседнем чердаке. Вот так выглядит мое спальное место сегодня. Позатыкивали дырочки сеном по всему периметру. Правда, сейчас здесь пыльно. Ждем, пока пыль осядет. Будем дальше обустраиваться.